Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Andi Nasir Kona SPDI, asal sekolah SMP DDI Babu Salam Kasih Kabupaten Jenit Ponto. Alhamdulillah, puji dan syukur at syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wataala atas segala limpahan rahmat karunia hidayah serta inayahnya. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada hari ini kita akan belajar bersama adapun tema pembelajaran yang kita akan bahas yaitu indahnya kebersamaan dengan salat berjamaah. Adapun keutamaan salat berjamaah, keutamaan salat berjamaah bila dibandingkan salat munfarid adalah dilipatkan 27 derajat. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Salat berjamaah lebih utama dibandingkan salat sendirian dengan 20 derajat. Adapun keistimewaan bagi orang yang rajin salat yaitu bagi orang yang rajin salat berjamaah adalah akan dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Perhatikan keterangan dari hadis berikut ini. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya beliau bersabda barang siapa salat di masjid dengan berjamaah selama 40 malam dan tidak pernah tertinggal pada rakaat pertama dari salat Isya maka Allah akan membebaskan baginya dari api neraka. Adapun syarat-syarat sah solat berjamaah yaitu yang pertama ada imam. Yang kedua makmum berniat mengikuti imam. Yang ketiga dikerjakan dalam satu majelis atau tempat. Keempat solat makmum sesuai dengan solat imam. Syarat menjadi imam yaitu yang pertama, mengetahui syarat dan rukun solat. Yang kedua, fasih dalam membaca ayat Al-Quran. Ketiga, paling luas wawasan agamanya. Keempat, berakal sehat. Kelima, balik. Keenam, berdiri pada posisi paling depan. Ketujuh, seorang laki-laki boleh perempuan jika makmumnya perempuan. Kedelapan, tidak sedang bermakmum kepada orang lain. Syarat menjadi makmum yaitu yang pertama, makmum berniat mengikuti imam. Kedua, mengetahui gerakan salat imam. Ketiga, berada dalam satu tempat dengan imam. Keempat, posisinya di belakang imam. Dan kelima, hendaklah solat makmum sesuai dengan solat imam. Misalnya imam solat asar, makmum juga solat asar. Pembahasan selanjutnya adalah makmum masbuk. Makmum adalah makmum yang tidak sempat membaca surah Al-Fatihah bersama imam di rakaat pertama. lawang katanya adalah makmum muwafiq, yakni makmum yang dapat mengikuti seluruh rangkaian solat berjamaah bersama imam. Halangan solat berjamaah yaitu yang pertama hujan yang mengakibatkan susah menuju ke tempat salat berjamaah. Yang kedua, angin kencang yang sangat membahayakan. Yang ketiga, sakit yang mengakibatkan susah berjalan menuju ke tempat salat berjamaah. Keempat, sangat ingin buang air besar atau buang air kecil. Dan kelima, karena baru makan makanan yang baunya sukar dihilangkan. Adapun tata cara salat berjamaah yaitu yang pertama, salat berjamaah diawali dengan azan dan iqomah. Tetapi kalau tidak memungkinkan, cukup dengan iqomah saja. Kedua, barisan salat atau saf di belakang imam diisi oleh jamaah laki-laki, sementara jamaah perempuan berada di belakangnya. Ketiga, Di dalam melaksanakan salat berjamaah, seorang imam membaca bacaan salat ada yang nyaring dan ada yang dilirihkan. Bacaan bacaan yang dinyaringkan adalah empat, Bacaan takbiratul Ikhram, takbiratul Intikol, tasmi dan salam. Kelima, Bacaan Al-Fatihah dan ayat-ayat Al-Quran pada dua rakaat pertama, salat maghrib, isya dan subuh. Begitu juga dengan salat jumat, gerhana, istisqa, ada'ing, atau dua hari raya, tarawih dan witir. Yang keenam, bacaan amin bagi imam yang dan makmum setelah imam selesai membaca Al-Fatihah. Kedelapan, makmum harus yang ketujuh, makmum harus mengikuti gerakan imam dan tidak boleh mendahului gerakan imam. Yang kedelapan, setelah salam, imam membaca sikir dan doa bersama-sama dengan makmum atau membaca sendiri-sendiri. Kita, keutamaan solat berjamaah yang pertama adalah menjalin silaturahmi antar sesama. Kedua, mengajarkan hidup disiplin, saling mencintai dan menghargai. Ketiga, menjaga persatuan, kesatuan, dan kebersamaan. Keempat, menahan dari kemauan sendiri atau egois. Kelima, mengajarkan kepatuhan seorang Muslim kepada pimpinannya. Jadi rangkaian tentang eh, pelaksanaan ibadah solat. Ibadah solat berjamaah. Taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.